Frustration. État mental d'insatisfaction. D'insatisfaction caractérisée. Caractérisée par un déséquilibre entre... Ta gueule Euh, un Mais Ah, Ok, vas-y. Tu vois ce que c'est un kiwi Je suis pas débile. Tu sais que ça peut pas voler c'est sûr mm-hmm. Frustration. illustration frustration. Kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi, kiwi. Kiwi book, kiwi door, kiwi gram, kiwi chat. Kiwi!